डीमेट डीमेटेरियलाइजेशन वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना डीमेट अकाउंट या डीमेटेरियलाइज अकाउंट हमें शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने की फैसिलिटी देता है जिसे हम दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं during online trading shares buy करके डीमेट अकाउंट में हेल्ड करते हैं इससे शेयर्स को ट्रेड करना भी इजी हो जाता है कोई इंडिविजुअल अगर shares government securities exchange traded funds bonds mutual funds में इन्वेस्ट करता है तो उन सबको इस एक अकाउंट में एक जगह पर रखा जा सकता है डीमेट ने इंडियन स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट को डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के लिए इनेबल किया और सेबी को हेल्प किया बेटर गवर्नेंस इन्फोर्स करने के लिए इसके अलावा डीमेट अकाउंट ने स्टोरिंग थेफ्ट डैमेज और माल प्रैक्टिस जैसे रिस्क को एलिमिनेट कर दिया It was first introduced in 1996 by NSE. Initially account opening process manual था और इसको एक्टिवेट होने में कई दिन लग जाते थे पर आज एक डीमेट अकाउंट पांच मिनट में ऑनलाइन ओपन किया जा सकता है subscribe for more financial information